谭吹知道，道家也知道，如果一个男人在那个行为当中射精，那么他就无法给一个男人生命力。不需要射精，射精可以完全被忘掉。谭吹和道家两者都说，射精是因为我们在抗争，否则是不需要的。爱人和被爱的可以处于很深的性的拥抱。 只要放松地进入对方，不要急着射精，不要急着想要把事情做完。他们可以只是放松地进入对方。如果那个放松是全然的，他们双方都会觉得有更多的生命。他们互相都可以使对方变得更丰富。道家说，一个人可以活一千岁，如果他对性。 没有任何匆忙的话，如果他是深深的放松，他们可以活得很长寿，他们可以永远不会变老。